the closest people in Arabic. Mam, Um, Ummun, Um, Dad. Ab, Abun, Abun, Brother. Akh, Akhun, Sister. Ucht, Uchtun. Ummun, Abun, Akhun, Uchtun. Ummun, Abun, Akhun, Uchtun. mom dad brother sister أم أب أخ أخت أم أب أخ أخت أم أم أم أم أب أب أب أب أخ أخ أخ أخ أخت أخ أخت أخ أخت واحد وان واحد اثنان اثنان ثلاثة ثلاثة أربعة أربعة خمسة خمسة ستة ستة واحد واحد اثنان اثنان ثلاثة ثلاثة أربعة أربعة خمسة خمسة ستة ستة واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة